alaikum warahmatullahi taala barakatuh jama'a barkan da kun jiran barkar ga bari wani video sta jo ne bara insha dai am san mat kin alkol sama se kan ir kan dara samat te ga chabai karti wal hije karte am inshallah Allah dai kun ka alkol to ne mo am inshallah Allah ri chaba application ramat kan dara te ga hije karte wal bari chabai karte samakkinachaarasiram amishalla bedeni sidinya irwane video youtube channel wana dam kuno tin kan sintina den man karise subscribe wal binir men man karise abone nim abone karise nim zin jaharo sam se wodno gana watul kin video tade ke youtube boray kana se kama tede min loj kukum amishalla wonim sidinya mo nim karise like wodno gir video gabi ke ganam do to borbo bram amishalla wode hun kuna sarmat kin kana se mat kan te ga chabai karte wal bin heje karte un kuna ngani kadu kana se alkawlo inshallah wode aram gani wor video zora aram do gate do gadi masani gate ga karte inshallah wode carte uh, design kan man gede wal bini uh, graphic design inshallah udah den gan won video zora Hari chabi so kadar ngi kartu carte wode no mate am ah, inshallah de application wode graphic design bo kun kan ba nigi nga teda aplikasi ora kama tende min no lodge ko kulo am ah, inshallah de ko sin video am ah, aran ba application wode asin da bane ya. asin na mo ha tem inshallah wadai play store no borko samude no samunode ne wadde nagiti a kita nda data kan gakkani nda nga hinde no ta kita inshallah wadai sina application kan goy data wal bina goy dai am inshallah wadai aram gan won video zora no do gidi matno itega wane wad mate sanot kina chance da am irim question sintri won video wa Thank you. ama to inchallah dai sanmat kenir kace ban sai matkanno bargin te ga ni te ke karte inchallah mo du am to inchallah dai wadin kace ban sai application ara am insha dai ar ribe kan borkan ribo na videos fadin ra ga logo design on te ange obe matkan borgin te application goran am inchallah dai application goran di aran ga dan sai description video ganda ke ba da ni video fa guna nim ku ga guna तो इंशाल्लाह dai din fura application ma sanmat kan go di yawo am to sanmat kan go di achin ngi di bi fogo kirte di ni nga bonno akala sintiran ngari ma pati am so nangori ni sam de san kanu mari bano a hantu momate inshallah dai sanmat kan go sanmat karan go di yawo to mu faida wa ne bon sai mut karan gonga da tinem to nan godir bari ko gedan size nan godir bari nan size amma irma cene dai halar mu di halar gudu size wal sudu hamton di afo na yadu nango inshallah wada sanmat kan go dingo ina hama be na gaso han tuma hin deno cin kan to inshallah wada sanmat kan go ngidi yawo to dinga bani gin ga antuma dan wali bon dinga bani gin bora foto mm, dan aga sanmat kin chance dan nyinaka to inshallah wada dinga bani gin bora foto dan yawo musan san di foto ada yang wadda nyaki no ngi bani gini bora foto dang, daga misali je non lu ngi bani gini foto gi ngay bori kam ame fota dan ya war san kiri baca ban se wadai ki materi misali mu dan am mat kan gon ngir misali yawo da inshallah dini mai fotai dan ne digin gi mai hantum mm, misali dan filanan da filana ngai no gata ne aha wal mo dingi hige no ne filana na du na, du ne inshallah dai wal kan ne ngin ga hantum da ngano mm, hantumo lidon harina go nino matkan ngin hantumo da. तो इंशाल्लाह वडे समत कन दी ना हम तुम तेरे नान वक्त आके इंशाल्लाह वडे समत कन गुंगी दिवो तो इधर फुरो का नंगो इधर फुरो का नंगो नंगो इधर कोई किन्हीं संबु हम तुम कन वा कान से नंगो समत कारण गुंगी दिया चिने इधर समु हम तुम कन वा कान से इंशाल्लाह वडे दिन दी नंगो गे ना तुम्हें कले कले ये ना नंगो इंशाल्लाह बहुत समु कं कान से am to inshallah dari ke semua ne o sama sekarang gua ngedia cine dan buat na ni beren dia o inshallah ni gringa dan ni mat kan dari ngeba ni gringa gis nodi ni inshallah udah sama tu na chance dah to inshallah udah na cene akan de akan dah Dengan banyaknya hingga hantum koinnya, selamatkan kalian gue inchallah do tamat kan gondaati noga hantum a misali keɓe ndeno seni roga tan sambu hantum ni kan gonɗi nango kan san tuma gonga kan kan gonga di yakine ಸಣ್ಣ ಕಾಂಡಿ ಆಚಿನ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅವ್ರು ಡೈರಿ ಮುಖಿನೋ ಈಗ ತೊಂತ ತಿರುಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಖಂತಾನ ಹಂತುಮೆ ತಿರುಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಖಂತಾನ ಹಂತುಮೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈಗ ಹಿಂಕುವ ಕರೆ ತೊಂತ ಕೊಯ್ನೆ ಸಣ್ಣ ಹಂತುಮ್ ಕಂತ ಮಾರಿಗೆ ಬಾರೈ amwana misali chaben sereno asen kaga antumwana o ma antumwana wane wa dangara na chaben sereno woni sen antumwana dangara ato ni woni ni samu antum kan kan sen sen kan woni misali atin na antum wote ganda to nan gonga borin kawa gamara daga bari mai fodan इंशाल्लाह डिसन नोट करेंगे वो बहुत है तो अच्छी नहीं इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह फोटो तो रिंग बारा नीचे निकल चेयर चेयर से ये वाले लंबा बों इंशाल्लाह दिन फतेह समर से का तनिसे इंशाल्लाह गारे तेर से লক্ষ ডিনার तो inshallah wadde sere men kan yacine am ndin bani gin fede yaw tin ndin ba mo kan gin bani ton tana ka inshallah ngin ga ton tan sere men kina ci aran seda inshallah wadde ngin bani du fotezo ha jerizo kan di dandan go bindorawo jerizo kan di dandan go bindorawo inshallah wadde ngin ter sere wone lamba bon whatsapp inshallah wadde den whatsapp foteze ir morgin ga samin sai da cir sai kan han fotai do dinon ga bam inshallah ir morgin ga samin sai ir ga samin sai ni wane mo baram ka am to inshallah wadai nangon ka tor video zo maram sidinya aram kan lamba a 0552969297 inshallah han tun kero ga nango na matkanda aran ga ne hare ga wadai to inshallah wadai aram ga dan whatsapp ter sirgin ga sambaran sir ha wodi ni to inshallah wadai bor banima sew den nango bene hayo da nango inshallah din nakar. Ah, inshallah ɗum noɗin karaje min si kañum sey num samu ganda wona num samu bene wona num samu ganda wona sam kan go ndiya yawo ganda wana wo to inshallah ɗin ganda wona ɗin kare ngano gil no fon ngani ma goranin galarora to inshallah ɗin na karaje nani gidi akona galari akona galari sarmat kadi yimi kaasi to inshallah ɗin ko akon galarora sungir gidiya ሀምቶማደላ ኢንሻላ ወደ አር እንግዲህ እንገ ናነንጎ ሰልመት ቃር እንጎ እንግዲህ አችነ አምንገ ናነንጎ ሰልመት ቃር እንግዲህ እና ደንቸር ጋር ቶሪ ወርባን እንግዲህ ጋር ደክስታ ሲሪ ወርባን ጋር ደነከን ይባ ኢንሻላ ወደ አምድ ኢንሻላ ወደ ማ ቪዲዮ ዘካኔንም ስድኛንም ከረሳ ቦነንም ዝንጃ ሀሮ ሰምር ሰወድ ነው ገና ዋቱክን ቪዲዮ ሲሪ ከዩቱብ ቦረም ከና ሲከመትን ሊምኖሎች ኩኩሉም አምቶ ኢንሻላ ወደ አርም ከርወን ለምባ ዳንግ ባፎት ሄዶ ዳንም ለምባ dang wasapo nga tirse bokal inshallah